pessoal, aqui é a Paloma, hoje estou jogando online enfrentando o Ryu. Confira o vídeo até o final e contribuam no Pix da Game Dove que está na descrição. E é isso aí, no Pix aí! Então bora pro vídeo! Você vai ver. Seus golpes eu já estou bem esperta. Hadouken Shoryuki. aqui pra você ver. Enfrentar. E pra cima. Olhar. Vem aqui, não zoneia não. Pilão! Tonto! Morte certa. Mais um pilãozinho. Mais o pilãozinho para o café. <laughs> Ficar esperto. Esse rio é traiçoeiro. Zoniano pra você ver. Toma! Que é espaço nada! Vem aqui. Foge não. Puxa vida! Toma. Esperto. Tá pesada. Ah, agora você vai ver. Gasta uma barra, mas eu tenho que acertar. Eita! Meu, ver skill aqui não adiantou muito. Vai! Veturguei na cara! VT, VT! Paga a condução. Preciso ficar esperto. Vem aqui, Rio, do baralho. Toma. Dado o que que você vai tomar lariate na cara? Ah, agora você toma. Ah, querendo me ajeitar? Vem aqui, Rio. Dei no vácuo meu golpe! Tá punindo bem o rio agora. Mas calma que eu tô me aproximando. Eu preciso acertar, gente. Pra recuperar. Meu, agora você vai ver. Gente, tá difícil. Ah, eu vou morrer Me soltou. Ryuk, meu. Calma lá. Vá pra lá. Preciso ganhar. Toma! Toma, Jiraiya. Pra cima. Morreu? Oh my god! Volta! <laughs> Quase! Final round. Fight. Calma lá! Puxa vida. Tá muito esperto esse rio. Ai, ah, errei. Gente, não pode ter erro. aqui, ódio. Toma! Toma! Oh, me ajeitando! Vamos lá. Puxa vida, esse shuriken do Rio. Toma, porrada! Calma, só mais um golpe. Ah, meu. Toma! Meu, esse VT é muito bom. Yes! Yes! Round one. Eu estou esperta com você, Rio. Ah! Chega, não? Toma pilão. Aí ah, isso erra um pouquinho. Calma lá. Espera, eu tô me... Toma! Pilão! Agora você vai ver. Aí! Agora você vai ter que morrer. Só mais um pouquinho. Eita! Agora você vai. Meu! O Hadouken dele parecia um fantasma passando. Agora você vai ver. Hello. Pilão! Calma lá. Se prepara aí todo pra soltar o sorvete, você vai ver. Com muito cuidado. Rio é bem esperto. Agora você morre. one. Fight. Preciso ir pra cima, gente. Protetor do céu! Errou! Toma tupilão pilão na cara! Tá, preula! Vá sozinho! Fez leitura errada, agora é minha punição! Só mais um. Esperto, Mãozinha salvadora! Round two. Gente, muita atenção. Eu não posso perder. Tem que dar um jeito nesse rio. Fica dando backdash. Toma, pilão! Só querendo ir pra trás. Eu vou é pra cima. Ó, vem pra cá, cara. Amazoniano. Querer lutar de longe nada. Toma, pisada! Protetor do céu! Ah, querendo me ajeitar. Ai, eu... Yes! Foi boa a tentativa. You win. aí, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos e amigas. E obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Então, até o próximo vídeo. Então, tchau!